नमस्कार घमासान बॉलीवुड पे आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जी आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की दुनिया में पीएम मोदी से मिले अनिल कपूर पीएम मोदी के लिए अनिल ने लिखे कुछ चर्चा आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर ने मुलाकात की उन्होंने दिल्ली में हुई मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की दिल्ली की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा उन्होंने आज मुझे सम्मान्य पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने का मौका मिला इस बातचीत से मैं काफ़ी प्रेरित हुआ उनका विजन और करिश्मा प्रभावित करता है मैं उनका आभारी हूँ कि मुझे उनसे मुलाकात करने का अवसर मिला आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बॉलीवुड अभिनेता नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे